neues Video. Ich bin heute in Wittensee, in einem großen See auf Barsch und Hecht Hechthangeln. Ich war hier äh, zweimal mit Aschraf und ich habe noch keine Hecht gefangen. Also ich hoffe, das ist für heute. Ich versuche auch große Barsch zu fangen mit dem Chabot. Hier, ich habe Echo am Ecolot. Ich glaube, das ist bar, aber klein. Aber es gibt Fisch statt Biss. Viele, viele, viele Fisch hier. Ich glaube, es ist 10 cm Barsch oder Laubbiss. glaube drei oder vier kleine Barschen dahinter. <laughs> ah ja, 10, cm Barsch, Barschen, zu klein. Ich hoffe, es gibt auch eine große. <laughs> Guck mal, die Barsch sind da. 3,60 Meter. Äh, ich musste versuchen mit einer kleinen Gummi. Also also mit dem kleinen Neuschad, Feuerteigefarbe oder der kleine Blancons Elix. Ah, ähnlich. <laughs> Ja. So, kleine Barsch auf der Blanchon de Dix. Es gibt auch viele klein, kleinere, aber das ist nur sehr, sehr klein. Also Leute, das ist nur 10 cm Barsch. Hat viel, viel Biss. Wow, normal ein Biss. <laughs> aber das ist immer zu klein. Also connector spots. Ich habe für eine Stunde fast alles versucht, aber trotzdem kein Hecht. und fast 11 Meter, viele Fisch da. Hey, das ist groß. Oh. só embaixo. Né? <laughs> vorbei, oder? Ja, zwei. Nochmal zwei. Uh. Oh, gut. Perfekter. Super. So ein. Auf <laughs> oh, dem Schabot. Also das ist eine richtige gute Montage mit kleinen Teaser, dem Chabot Jetzt ich möchte große Barsch fangen. So, große Gummi, große Dickfahrt und versuchen. cool. Ja. <laughs> Aha. Ah. Ja, nur einer. Cool, cool, cool. Guck mal. Noch Fisch unter. Noch oh. weit. Ah, zwei, ja, ah, bin halt ich ab. Ja, twee. <laughs> twee wagens. Bar. Hinter mir stand. Also Angelfreunde, meine Kurzsession ist fast fertig. Ich muss nach Hause fahren. Das war ganz gut. Ich habe noch keinen Hecht gefangen, aber ich habe eine schöne Stunde mit den Barschen verbracht. Hier sind die Tagesköder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen entdeckt die anderen Videos und abonniert euch. Bis nächstes Mal. Tschüss.